Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan karatun littafin da muke yi na littafin gandoki muna ba jama'a hankuri na ɗaukar tsawon lokaci ba tare da mun ci gaba da kawo muku wannan karatun na littafin gandoki ba amma insha Allahu yanzu abubuwa sun daudeta za mu ci gaba da kawo muku wannan labari na littafin gandoki sarkin labari idan ba manta ba a episode ɗin da ya gabata mun tsaya ne akan inda sarkin yaƙi gandoki ya yake cewa da na sauko abokaina suka ce mu ya tsaye da kai na kwashe labari duka na rattaba musu sa'annan muka tashi muka nufi gundurungu hambama a nan ne muka tsaya wancan episode don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da inda labarin ya tsaya muna cikin tafiya sai muka haɗu da wani barde ya shige sulke da buƙe ba a ko ganinsa sa ya shiga da gage ya yi cunkus muka yi tsammanin shine rungu hambama sai na ci kai wane ne mutum ko aljan sai muka kama faɗa ba ji ba gani ya kacaccala mutane duka suka watsi. da ni da shi muka yi ta bugayya tun safe har rana ta taki daga can na husata na rarama kafaɗarsa na yi masa wata irin jinka, sai ya ƙara ya kwara irinsa ashe garba gagari ne ɗana da ya ji labarin abin da ya faru gare ni ya hau don ya taimake ni da muka ga mu ka yaro da gigi sai ya rufe halin da yake ciki na ce garbati don bi kayi haka don ka san baka haifi ɗan banza ba kuma don ko ɗan ɗana ka ji yadda maza ke jin mu a fagen fama kuma don baka sani ba Don ba don baka san durungu Hambama ba. Ko da wa muna karo ɗaya rana. Na sani ɗan giwa-giwa ne. Tunda na ga irin wannan jan hali na, zai ci in ba da jinjina. Ba mai iya karɓar ɗaya da mashina ya shanye shi. Don haka na ce bari ka gani kar in yi wa kaina ɓalɓalli muka gaisa da juna na ba shi dukkan labari na ce don me ka biyo ni ka kuwa ji inda zani ya ce na zo ne don mu je mu mutu tare daga can an hambama ya hango mu. sai ya sanyo ‘ya'yansa ya ce ku je ku fi gomen waɗancan ‘yan tsaki ko na sami abin karin kumallo. Da zuwan su sai na rubi babban da kyau na kwaɗa masa gwamen nan da ɗan tsofin nan ya bani sai ya faɗi richa na ciwo garba gagare sau ka ɗaure shi ya ƙunƙunce shi da sarƙa na nufi wani hakanan muka ɗaure huɗu take ɗaya ya tsere ya kai gun ubansa da ƙyar kamar zai fita ya ba shi labarin yadda muka yi ruka da jin haka ya husata ya ɓaɓɓuku ginya ya tarbe mu da isowarsa ya yi wuf da hannun hagu ya kama garba gagare ya faɗa da ƙasa ya kai mini duka da hannuna da hannunsa na rama na ya ƙami na buɗe na bauɗe sai ya ta sami kutorin doki na gindi ya karye muka zube waje ɗaya daga can sai na kalmar shahara na yi ƙunar baƙin wake na dubi hambama a ƙwabri na rafka masa gwami sai tsarsan aradu ya fito daga sandar ya kama jikinsa da ci Na gama shi da ‘ya'yansa cikin sarƙa ɗaya na ɗaure, na tofa masa addu'a a ƙafa, wuta ta daina ci. Da farkawar Garba Gagare ya ga abin da na yi sai ya ci, Sarkin yaƙi falale, a hauka ba daɗi, a hauka ba da daɗi ba, ka hau mutum ba daɗi. Muka tasa, muka tasa su gaba har garin su Hambama, gari duk ya ɗauki ciri da ihu. domin duk ba wanda yake zaton haka ya auku gare su. Don haka mutane suka ce, hakkin da ka raina shi ke tsone ma ido. Ga manan har gina hambama, na haye bisa karagarsa na harɗe. Sai amru da na hayu nake yi, na ce a zo da shi da ‘ya'yansa. Da sarakunan gari na ce musu, in kun musulunta na ƙyale ku in kun ƙi ba amana kenan sai in daddatse ku tun da ba ku son sulhu suka amsa cewa mun bi saura ƙafa ran sarki ya daɗe mun kuwa musulunta mun bi Allah da ma'aikinsa mun bi ka sarkin musulunci nasa duk aka sake su muka shiga cikin gidan hambama na ga taskoki daban-daban dukiya ba iyaka ba abin da babu cikin gida sai ko babu na shiga wani ɗaki na tarar da mutum goma a ɗaure sun yi ƙiba tultul su ne abincin hambama kullum a yanki biyu ba su ƙariya sai an kawo waɗansu na sa hannu duk na sake su suka yi ta murna kamar Allah ya gafarta musu suka zama musulmi nan take na sake leƙa wani ɗaki sai ga wata yarinya duk ta haskake ɗakin domin tsammanin kyanta fuskan nan sai ka ce gamzaki mai asubahi gashi har wuya sai ka ce nonon dabino wuya sai ka ce gashi har wuya sai ka ce nonon dabino wuya sai ka ce yar barewa farin ido sai ka ce marara Daga nan ta sai hankali na ya tashi rahama ta rabu da ni na ci kai hambama wannan yar wane ne yar shehu tsalhaci waɗanda turawa suka koro daga sakkwato baturanki ya ci yarana suka zo min da ita daga can yarana suka zo min da ita daga can ƙasar sudan tsakaninsu da Sokoto bai fi wata guda ba ga tafiya. Ka kusance ta? Ya tashi roƙusa ya ci, na rantse da Allah da addinin da ka sani, ban santa ba, ba ku wanda ya santa tsakanin mutum ko aljan. Yariya ta tashi ta gaisuwa da kan taguna na ce mata, bar kuka. kya koma gida in Allah ya so. Ni ma ina da nufin komawa Sokoto daga can har kwanta gora. Da ta ji haka sai ta ci. ai kuwa su ma ‘yan uwanmu ne, bisa ga abin da nake ji duka asalinmu ɗaya da su. Na ci, I e, haka ne. Bayan wannan, nasa aka yi ta buki da kashe gara a garin lafiya da zama lafiya suka yi zaune da gindinsu sai na ci zan kai yarinyar nan garinsu yau in Allah ya so na ɗabi doki ɗari suka bi ni hambama ya ci ai sai mu je tare na ci a'a tsare gari don ba mu nan abin da baya za ta haifa don ba mu nan ba mu san abin da baya za ta haifa ba kuma shi uban yarinyar nan idan ya ganta ya ya faɗa da kai han ba mu yada ya ci ran sarki ya daɗe ko ƙafata nan ba su ƙaƙa ko ƙafata ba su san ƙaƙa za su yi da ita ba kai dai tsare gari na ji na rada allah ya komo da ku lafiya amin sai na wa garba gagare ya je gun ubangiransu duk su taso su komo nan garin hambama da zama ga aljanar duniya nan ta samu sai na tashi na tafi da yarinya da doki ɗari tare da ni muna cikin tafiya sai muka ga ƙura ta murɗuke har ta gama da sararin sama na cewa wani mai doki je ka dubowa doka dubo waɗancan lafiya ya ɗauki hamaranci ya je ya dawo ya ci waɗansu mayaƙa ne dawakinsu sun ninka namu biyu ko uku za su kai wa hamba yaƙi. na ci ku sauka ku sauka ku yi shiri kowa ya ƙara jan kowa ya ƙara jan majansa abin nema ya samu an ce wawa uwarku ta mutu mazaje suka yi arba aka yi gwabzo aka ja da baya aka sake karawa aka rabu kowa yi dako da ku sai na fito fage na ya kabbara na yi kirari na ci ina da mai fitowa ina da mai fitowa rago ya fito sai wanda ya san kansa ina yi ina kaɗa kulkin nan da tsofo ya bani ina yi ina kaɗa kulkin nan da tsofu ya bani yana ƙara kamar aradu kowa ya fito in kashi kafin a yi sallar azhar na kashe mutum casa'in aka buga tambarin rabuwa kowa ya koma ya sauka na tara mutane na masu limanci muka muka ba da farilla yariyan nan sai ta ta kuka wai taga za a kashe ni Taga ne na gaji abokina na gaji ƙasusuwa na duk sun yi sanyi don waya da yunwa na ce yi shiru ba komai gobe za mu ci tun da safe in allah ya so ta ce sarkin yaƙi in ka halaka in ka halaka mun halaka mun kuma faɗa hannun maƙiya allah na ce Allah yana tare da mu, wanda ya dogara da shi kuwa ba shi taɓiya duniya da lahira. To jama'a, a nan za mu tsaya a wannan episode, sai wani sati in Allah ya kai mu za mu ci gaba da kawo muku wannan labarin na littafin gandoki sarkin yaƙi. Idan wannan ne farkon shigowa ku a wannan tasha ta mai farin jini ku danna mana subscribing ku danna mana alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗora wani sabon labari za ku gani ba tare da ɓata lokaci ba mun gode